Армяне выдавали мусульманские надгробия за свои античные артефакты. Как передает ДАС, кадры опубликованы в Телеграм. Некоторые из этих мусульманских надгробных плит и символов можно увидеть рядом с крепостью Шахбулак, в так называемом Тигранакерте, куда их, с захоронения карабахских ханов в Агдаме, приволокли армянские оккупанты, чтобы выдать за античные артефакты. Deyir, deyir, bu, deyir, bu, bu, bu yaxındakı, Bu burada. yaxındakı Sərcalıdır. Sarcalı, bəs bu? Bu İbrahim xanımdır. İbrahim xanımdır, babu. Hə. Bax ora Sənə xanımdır. Deyir qəbirlərimiz, bax. Bizim, indi sizə min illik qəbirlərimizin qəbirdaşlarımızı Mənim hə, göstərəcəm. xanım buradakı. Bütün həyat. Min illik qəbirdaşlarımız. Bax, bu da tarix. Bax, budur, bax, bizim min illik, 1500 illik qəbirdaşlarımızdır. Mənim həyatım burada olur. Baxın. Bax budur. Dünya baxsın buna. Bax bizim torpaqlar min illik tariximiz budur. Bu şeydən Papravətdən, e, Qızıl Çəngəlindən. Bax, bax oradan cənnətimizin ulduzu qəbrimizin üstündə. Baxın bizim daşlardır. Hətta burada Misir şeylər də var. İşarələr də var qəbir daşlarımız üstündə. Orada da əskər iddiamızdan yazılan